大家好，今天是二零二一年十一月二十二日，星期一。今天呢，我们再来聊一期关于 AT&T 股票的情况。呃，我们是上个月底的时候呢，呃，赶在它这个 Q 三季报发布的前后，我们做了几期关于 AT&T 的股票的分析。呃，到目前为止呢，呃，我没有太大的。 变化。那么在这差不多过去这几个星期呢，也没有什么太重要的事情发生。呃，唯一呢有一件事，我认为值得跟大家说一下的，就是我最近看了一下它的最新的这个呃内部人交易，也就是一般来说是高管或者董事的交易情况。还有呢就是呃差不多两个星期前的这个呃机构的这个十三 F 季度报告出来，然后我看了一下这个结果。 呃，觉得有一些有意思的内容可以跟大家分享一下。我们来先看一下我们上一次，也就是十月二十号前后做的那个 AT&T 的股票分析的情况。我们当时看了一下它的高管交易，大概有这么呃几，就过去一年有这么几笔比较大的，都是加在一起，可能一共有呃四百多万不到五百万的样子。呃，然后呢有。 他的包括他 CEO、CFO，还有一个独立董事，都是这个他自己股票的这个重要的买家。大家记住这个 Stephen Lazo，这个独立董事，一会儿我们会再提到他。呃，关于机构这部分呢，上一次我们看到他的机构交易里面呢，最显眼的就是有两个。 大的对冲基金吧，那增持了相当大的比例，一个是这个 Capital Research，它增持了百分之三百多，然后另外一个就是这个 c d l 这个 LLC，它增持了百分之呃八百，他们加一块大概有两个 billion 这么大的一个交易吧。我们现在来看一下它的这个最新的这个内部人的交易情况，也就是他们高管的交易情况。 呃，大家看这儿，就是最近的交呃高管交易。那么刚才那三笔呢，是我们在上一个呃上一个图里已经看到了。这笔是新的，就是它发生在十一月七号，也就是两个星期前。那么这个 Stephen l a z o 这个独立董事呢，他又买了大概两百五十万的呃股票，然后他一共他就买了十万股。 当时的股价是二十五块零四，呃，这个可以看得很清楚。那么呢，呃，这说明什么呢？说明这个 Stephen 这个独立董事还是相当的看好这个他自己，呃，在董事会的这个公司，所以他对 AT&T 应该说是用自己的真金白银在投票，是不是？那我们再看一下机构的情况，在这个机构表里头呢，其实多个百分之几啊。 少个百分之几，其实都，我们之前讲过，都很正常，它很可能就是一种简单的调仓。这里头呢，稍微呃呃，大家能够比较熟悉的名字，你看这是摩根斯坦利，是不是？这是呃算是大摩吧？啊，它减少了百分之十三，当然也没有多少了，它一共也就是可能缩减了大概呃一个亿的样子，它一共有十四个亿，对不对？ 它减少了一个亿，但不知道为什么哈，然后可能有各种原因，呃，总的来说它还是持有着大头的。另外一个比较还算是值得一提的是这个美林 （Merrill Lynch Co.） 这个 Banking Investment，美林呢也是差不多减少了百分之十三，那么也就是说它减少了差不多呃五千万左右。呃，我们接下来会看到其他机构的一些情况。 这个呢是我用来看这个呃这个机构十三 F 报告的一个情况，呃，如果大家不太熟悉的话，十三 F 呢是一个季度报告，它是这个 SEC 就是美国的证券监管局，呃要求这个所有的大型对冲基金啊这种机构投资者要每个季度披露它的这个仓位的变化，呃，可能有一些标准吧，就是买与卖在多少数量以上。 那么这个呢，呃，这个很多的投资人呢会把这个作为一个晴雨表。那么毕竟这些、这些呃对冲基金啊，这些或者是呃共同基金，他们的资金量都很大，那么他们的调仓对于整个的呃一只股票的走向往往是呃影响是很大的。那么看一下 ATNT，那么在过去刚。 呃，两个星期前刚披露的这个十三 F 的这个报告里面的情况，那我们先看一下大体的情况啊。这个网站它比较有意思，就是说它直接有这么一个图，呃，这个蓝色呢就是 ATD 现在的股价，那么红色呢就代表它把它的一些数据呢，就是十三 F 的这些数据综合起来来看，那么机构投资者在这个呃它的持仓的变化，大家可以看呢，基本上呢。 总总体来看，实际上这个持仓呢是在处于一个相对比较低的一个位置，在差不多呃一年多到两年的这么一个呃时间段上吧，实际上现在是比较低的一个情况，呃，当然这是一个总体情况了，因为它包含所有的基金和这个和这种机构投资者它的头寸，那么我们看一下具体的。 这个情况哈，它具体情况，它把下面的这个，呃，每个机构的持仓啊，还有这个，呃，它的变化情况都列出来了。这可能比较杂乱，就是它比较多。那我们呢，不太关心那些就是啊，这个，呃，交易量不大的那些交易。那我们看一下，呃，真正这个持有 AT&T 这个量比较大的这些机构的情况。那我们用这个来。 呃，我们来通过排一下序，用它这个呃所持有的这个持股比例来排序。那我们看到呢，AT&T 最大的一个机构的股东呢是这个 Vanguard，也就是先锋基金了。大家比较熟悉的这个就是一个是 Vanguard，一个是啊第二个这个黑石，这都是非常大的这种 ETF 的公司啊。呃，那么 Vanguard 呢，呃。 在这个等于过去三个月，也就是八月、九月、十月，基本上这三个月里面呢，等于又增持了四百多万股，那么使它现在呃占这个整个 AT&T 的嗯这个持股比例变成了百分之八，那么这个就相当于四百四百万股呢，就相当于因为考虑到 AT&T 它差不多二十四多块多钱，那就差不多是一个亿，对吧？一个亿美金。 那么这黑石也是一样，b a c k 呃 BlackRock，它的增持它就更多了，它增持了十一千一百多，万，那也就是乘以，那就差不多是三个亿美金，三四个亿美金。那么它这个持有量呢，已已经有点要追上这个先锋基金的这个这个意思了哈。然后呢，第三个这个 State Street 这个 Corporation 呢，也大家如果关心这个也会经常看，也是一个很大的这个对冲基金。 它增持了差不多八万八百万，九将近九百万多股吧，那么就换算成资金呢，大概就在两个到不到不到两点五个亿美金这样的，它的这个持有的 AT&T 的量也就上升到四，那么基本上这是这四呃最最大的三个股东吧，那么再看一下，大家可以。 可以比较熟悉的，你看这个是 Goldman Sachs，就是高盛，高盛呢也是放了七百多万，也就是两个亿吧，两个亿美金，但是它占的比例还是不大哈。那么这是德意志银行，也是差不多，它这个就少一点，五十多万股，也就是不到，可能也就几千万，所以接下来呢我们就不太关心它了。所以刚才我们看到。 那个有一些机构，比如说像美林啊，像摩根斯坦利啊，减减少了百分之十，在这个里面其实都排不上，所以我们呃抓大放小吧，就是最主要的这些大股东，你看它实际上是在增持的，对不对？所以这个呢，呃，我认为呢是一种信号，对吧？这是一个应该说是一种支撑的信号，因为这个大这个大的机构呢，它会对这些蓝筹呢。 会有一些，呃，有一些是，相当于是义务。那么就是说，他认为这个应该呃更多的买进这个 AT&T 来，能够也代表他对这个整个市场的一种看法。好，那我们总结一下今天我们呃聊的这个话题。那么就是说，AT&T 的这个高管。 特别是其中的一个独立董事，继续他个人呃增持了大概两百五十万美金。那么从机构的情况来看呢，总体来说，机构在这个 AT&T 的持股呢，实际上处于一个两年之内的比较低的位置，这是一个总体的情况。但是具体到这个呃个别的呃这个基金呢和机构呢。 那么包括黑石和先锋基金在内的，那么他们他们两个是最大的两个机构股东，还有再加上其他的第呃三个呃最大的机构股东，我刚才算了一下，他们一共在过去三个月增持了大概七点五亿美金这样，呃当然其他的小的这个机构可能有增可能有减，这都很正常。那么呃另外一。 另外一个信息，我认为有价值跟大家呃强呃指出吧。那么就是以现在 AT&T 这个二十四块出头的这个呃这个水平，目前的股息率已经达到了百分之八点六，这个呢应该说在蓝筹股里面是相当相当高的一个水平。呃，当然了，就是说明年六月份以后，这个它跟呃华纳跟 呃，它的名导合并以后呢，它这个股息会往下降。但是，如果我们就是来看这个，从现在一直到明年六月，它交易完成的这个情况呢，我我对这个 AT&T 的这个判断，呃，没有什么变化。那么也就是说，上一次我们按二十五块算，它到明年六月。 嗯，至少能够有百分之六十七的收益。那么现在它的股价呢，降到了二十四块多，那么意味着那么收收益的话，可预期的收益应该就在百分之七十到八十左右了。所以呢，我们对它的呃看法呢还是没有变。呃，当然了，那么最终呢自己呃这个呃大家呢。 呃，觉得应该怎么投资好，或者投资不投资，或者甚至是卖出，这个还是要大家自己来做决定。那么，呃，我我只是为大家提供这么一种分析和一种参考的意见吧。那么好，今天咱们就聊到这儿，呃，感谢大家观看，咱们下一期的不二财经再见。